Kościół w Strzegomiu widać solidną kamienną budowlę filmuje od ulicy Księdza Siwca 22 wrzesień 2012 rok w tej chwili jest chyba msza święta